инерциалдуу жана инерциалдуу эмес эсептөө системаларына дагы бир мисал келтирели бир калыпта кыймылдаган вагондун шибына маятник орнотулган вагондо жүргүнчү аны карап отурат маятниктин жиби вертикалдуу вагон перрондо турган байкоочудан өтүп бара жатат системага таасир эткен күчтөрдү карайлы маятникке оордук күчү жана жиптин керилүү күчү таасир этүүдө маятник жүргүнчүгө салыштырмалуу кыймылсыз күчтөрдүн суммасы нөлгө барабар перрондо турган байкоочуга салыштырмалуу маятник вагон менен кыймылда илинген денеге тең аракет этүүчү күч нөлгө барабар байкоочу жана жүргүнчү менен байланышкан эсептөө системасы айырмаланбайт жүргүнчү менен байланышкан эсептөө системасы жана перрондо турган байкоочу менен байланышкан эсептөө системасы булар инерциалдык эсептөө системасы вагон тормоз берүүдө маятник алдыга кыйшайды перрондогу байкоочунун көз карашы боюнча туура анткени илинген денеге таасир эткен күчтөрдүн суммасы ылдамдыкка карама каршы багытталган маятник жай кыймылга келүүдө жүргүнчүнүн көз карашы боюнча вагонго салыштырмалуу маятник тынч абалда калууну улантууда илинген денеге ошол эле күчтөр таасир этүүдө бирок маятниктин жиби кыйшайды албетте жүргүнчү мындай ойлонуусу керек бул учурда илинген денеге дагы бир күч таасир этүүдө Бардык күчтөрдүн суммасы кайрадан нөлгө барабар бул аракеттешүү денелердин жыйынтык күчү эмес вагондо отурган ылдамдануу менен кыймылда болгон жүргүнчү маятниктин ордун карап жатканда бул күч пайда болот вагон менен майланышкан эсептөө системасы инерциалдык эмес байкоочу менен байланышкан эсептөө системасынан жүргүнчү менен болгон эсептөө системасына өтүп жатканда кыймылдын өзгөргөн мүнөзүн көрүүдөбүз биринчи учурда кыймыл ылдамдатылган экинчисинде ылдамдануу нөлгө барабар